Du weißt selber, wie es ist, wenn man alleine ist. Schau dir an, jetzt legt er dort, die Scherben das Leben wird ziemlich leicht, bis du dann verlassen wurdest und merkst, dass es jetzt reicht. Im Moment geht es ihm selber schlecht, bitte helfe ihm. Seine Gedanken fliegen durcheinander, denk bitte auch an ihn. Er kann nicht schlafen, er denkt nur an dich. Wischt sich jeden Morgen die Tränen aus seinem Gesicht. Das sind keine Freudestränen, Tränen der Verzweiflung, ja sie lügen nicht. Alles hat er versucht. geht er ein Licht, so ein Licht. Du weißt, wie es sein kann, wenn keiner auf dich zählt, wenn irgendwie ein Stück in deinem Leben fehlt. Jetzt weißt du, wie es ihm geht, er will dich nur zurück durch Verzweiflung und durch Trauer riskiert er jedes Stück. Und er sagt, er will nur eine Beziehung, Freundschaft geht es nicht, weil er dran zerbricht, wenn er schaut in dein Gesicht, wenn Gefühle bei mir wär's einfach wieder okay, wieder okay. Mein Charakter legt abends wach und hofft, hab meine Schale verloren, den Panzer abgeworfen passiert ist, gib mir diese Chance. Ich werd sie zu schätzen wissen. Egal was auch kommen mag, egal an welchem Tag ich lebe.